بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الله عز وجل اشبو ushbu ويمكن rayon kuni barchamizga muborak qilgan bo'lsin gunohlarimizni mag'firat دور duolarimizni ijobat qilsin mana birodarlar shabon oyini oxirlarida turibmiz alloh tinchligini bersa sog' omon qilsa dushanba kuni taravani boshlash niyatimiz bor seshanba kundan inshaalloh ro'za tutamiz allohga hamdlar bo'lsin bu ramazonga siz bilan bizni yetkazdi va allohdan duo qilaylik mana shu kasallikni olloh yurtimizdan ko'tarib o'ttiz kun tarava o'qishlikka alloh taolo bizga imkon bersin chunki Э, qodri ne'matinda zavol ne'matning qadri ana shu ne'mat zavolga yuz tutganda bilinadi ne'matni yo'qotib qo'yganimizdan keyin qadriga yetamiz endi duo qilaylik alloh taolo mana shu o'ttiz kun ro'zani tutib taravini masjidlarda o'qishlikka alloh o'zi muvaffaq qilgan bo'lsin bugungi mavzuyimiz ramazon fazilati haqida tabiiyki ikki kundan keyin uch kundan keyin ro'za bo'ladigan bo'lsa siz bilan bizga mana shu ramazonga tegishli bo'lgan ma'lumotlarni bilib bu oyning fazilat haqida xabardor bo'lishimiz kerak bo'ladi mana birodarlar shabon oyi nihoyasiga yetdi ummat uchun bashorat xursandchilikni olib muborak ramazon kirib kelyapti muborak bo'lsin ramazon biz ustimizga birodarlar hayriyat barakat mag'firat hamda do'zaxdan ozod bo'lishlik oyi ramazon oyi kelyapti muborak bo'lsin bu muborak oyda alloh taoloning rahmati va marhamati mo'minlarga serob bo'lib yog'ilib turadi kim mana shu oyning hayriyatidan mahrum bo'lgan bo'lsa haqiqatdan mahrum odam ekan chunki olloh biladi birodarlar keyingi ramazonga biz yetamizmi yo'qmi toat mag'firat oyi nur hidoyat oyi qur'on tilovati bo'lgan barakot bo'lgan oy birodarlar buni g'animat bilishimiz kerak g'animat bilishimiz kerak albatta siz bilan biz mo'minlar bu oyni hurmati siz bilan bizni qalbimizda oliy makonati ulug' birodarlar mana shu oyda butun olamlarga rahmat bo'lib muhammad mustafa sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lib yuborilganlar rasululloh sollallohu alayhi vasallamning mana shu oy kirganda sahobalarga bir bashorat qilib aytgan bir qancha hadislarni o'qiymiz bu oyning fazilati bu oyda qilingan amallarning bir boshqa oydagi amallardan farqi bir qator eslab qo'yamiz chunki bu narsalarni doim biz eshitamiz har ramazonda alloh taolo aytadi astag'firullah fa inna tanfaul mu'minin eslating eslatma bering zero eslatma mo'minlarga foyda qiladi sizni ilm ahli ekanligingizni belgisi bor ya'ni siz ilm ahlidanmisiz tolibi ilmmisiz belgisi shuki ming marta eshitgan masalangizni bir ming birinchi marta eshitayotganingizda ham xuddi birinchi marta eshitayotgandek tinglab diqqat qilib o'tirgan bo'lsangiz demak siz ilm ahlidansiz ha bu hadislarni eshitganmiz bu hadislarni oyatlarni bilamiz ha bilasizlar lekin hozirgi aytayotgan oyatga muvofiq eslatma berish kimlarga foyda qilar ekan mo'minlarga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat qiladilar imom ahmaddan bu hadis qod shahru ramazon shahrun muborak tahqiq ustingizga ramazon oyi keldi muborak oy iftaradallohu alaykum siyamahu Alloh uning ro'zasini sizlarga farz qildi yuftahu fihi ababul janna va yug'lahu fihi ababul jahim bu oyda jannat eshiklari ochiladi jahannam eshiklari berkiladi va tug'allu fihi shayatin shaytonlar bu oyda bog'lanadi Fihi laylatun khayrun min alfi shahrin. Unda ming oydan afzal bo'lgan bir kecha bor. Qadr kechasi. Man hurima khayraha faqad hurim. Mana shunday muborak oyni xayriyatidan kim mahrum bo'lgan bo'lsa, haqiqatan mahrum bo'libdi. Ramazon muborak bo'lsin birodarlar. Intiqib siz bilan biz xursandchilik bilan kutgan muborak oy keldi. Bu kelayotgan oyni xursandchilik bilan kutib olish yoki unga siqilishlik mana ikkita narsaga bog'liq o'lchov va tushuncha qilayotgan ishingiz haqida tasavvuringiz to'g'ri bo'lsa shu ishni qilayotganingizda sizga u ish huzur beradi qiylanib topgan pulingizdan sadaqa beryapsiz qiylanib topgan pulingizdan zakot beryapsiz agar nima qilayotganingiz haqida tasavvuringiz to'g'ri bo'lsa u berishlik sizga huzur bag'ishlaydi xuddi olishlik huzur bag'ishlaganidek demak qilayotgan ishimiz haqida nima qilaylik qo'limizdagi telefonga zarodka kerak kim bir marta kim ikki marta zarodka qiladi shu zarodkasi tugab qolsa telefon o'chib qoladi siz bilan bizni birodarlar namozimiz bir kundagi besh marta qilinadigan zaryadka dunyo bilan bo'lib qalbimiz dunyoga berilib siqilib bo'g'ilib turgan paytimizda namozga kelsak bir iymonimiz quvvat oladida zaryadka olib qolamiz haftalik zaryadka bor bu juma namozi oyat hadis qissalar endi yillik bo'ladigan zaryadka bor bu nima ramazon ro'zasi bir yillik ozuqani olishligimiz kerak ramazon sabr oyi birodarlar shuning uchun olloh azza va jalla siz bilan bizga ramazon ro'zasini buyurdi ollohga kerakmi biz ro'za tutishimiz kerak emas nimaga buyurdi har bitta buyruqni orqasida hikmat bor har bitta shariatimizda qaytarilgan man qilingan ishni shu man qilishligida hikmat bor payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar man lam yada qavla zur va amala bihi falaysa lillahi haja fi an yada ta'amahu va sharabahu kim ro'za tutgan odamlar ichida deyapti payg'ambarimiz kim yolg'on gapni to'xtatmasa ro'za tutib turib va mana shu yolg'on gapga bo'lgan amalni to'xtatmasa bu odamni yemay ichmay qo'yganini allohga keragi yo'q birodarlar ro'zadan maqsad yemay qo'yish bir qator organizmni rohatlantirish bir qator bir nima qilish shlaglarni chiqarish emas ey iymon keltirganlar sizlardan avvalgi ummatlarga farz qilinganidek sizlarga ham ro'za tutishlik farz qilindi maqsad nima edi laallakum tattaqun shoyat taqvodor bo'lsanglar ro'zadan maqsad taqvo ro'zadan maqsad taqvo uyqusi yaxshi odamlarni расчетini qarang peshinda o'qib turib bitta tashlasam asrgacha uxlaydi qoyil o'zi bir hisobda yaxshi bunaqa odam uxlagani yaxshi chunki uyg'oq bo'lsa gunoh qilgandan ko'ra telefon o'ynab har xil narsani ko'rib nima qilgani yaxshi uxlagani yaxshi lekin birodarlar u ro'zadan maqsad uxlashmasda bizni e, ro'zamiz shu sahobalarni hayotidagi bo'lgan ro'za bilan taqqoslasak bizni ro'zamiz uyqu va ovqat oyi birodarlar ro'za tutishdan maqsad kelinlar ertamandan kechgacha oshxonada qolib ketmasin boshqa oyda yemaydigan ovqatlarni qilib yeymiz nima demadinglar kelinglar o'sha kelinlarga ham ozgina fursat beraylik chunki ro'zadan ko'zlangan maqsad laallakum tattaqun shoyat taqvodor bo'lsanglar ozgina narsa bilan endi ro'zani taqvo sifati ekan bu oy birodarlar bandalarni foydasiga yoki zarariga hujjat bo'ladi bu oyni hurmatini rioya qilgan odamni alloh taolo hurmatini rioya qiladi zoya qilgan bandani olloh zoya qiladi birodarlar ro'za bu ixlos ibodati nimaga desangiz namozingizga riyo aralashib qolishi mumkin masjidga chiqasiz hajingizga umringizga boshqa ammo ro'zaga riyo aralashmaydi qanaqa qilib issiq charchadingiz uyga kirdingiz xolodilnikda muzdek suv turibdi hech kim yo'q eshik yopiq xotin eshikda yuribdi chanqagansiz aytingchi nima to'sadi shu yerda sizni suv ichishdan muborak bo'lsin muborak bo'lsin alloh taolo iymonni beribdi hech kim ko'rmayaptida mana mana shu ixlos bo'ladi maza qilyapsizmi enaki ichmasdan yo ichib maza qilasizmi ichmay maza qilasizmi demak ramazon ro'zasi nima ekan bu ixlos ibodat ekan alloh azza va jalla mana shu oylarni aylantirib qachon issiqda qachon sovuqda ramazon oyini bizga yuborib sinaydi mana shu sinov bilan siz bilan biz ajralamiz odamlardan shu sinov bilan siz bilan bizni qadrimiz yuksaladi ollohni nazarida mana shu sinov tufayli imtihon tufayli jannatdagi darajamiz belgilanadi jannatga hech kimimiz amalimiz olib kira olmaydi siz bilan bizni amalimiz jannatga olib kirmaydi ollohni rahmati bilan kiramiz unda amal nima uchun deyilsa amal ana shu jannatdagi etajingizni belgilashlik uchun alif la mim nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun alloh taolo so'rayapti alif la mim odamlar iymon keltirdik deyishlari bilangina imtihon qilinmagan hollarida o'z holiga tashlab qo'yishini o'yladilarmi Alloh seni sinaydi banda. Ro'za bilan, kasallik bilan sinov. Holbuki biz ulardan avvalgi kishilarni imtihon qilgan edik. Bas shu imtihon vositasida Alloh iymon keltirdi deb rost so'zlagan kishilarni ham, yolg'onchi kimsalarni ham bilur. vulkanizatsiyada shu mashinani qildiryapti bo'lsa peshinda o'qib olganmiz ro'paradagi do'konda uchta bir ellikni ustidagi akalar do'konni ochib ko'k choyni qo'yib ichib o'tirishibdi mayli sahari bordir yaxshi gumon qilamiz mayli shu doktor tomonidan tutmang degan mayli lekin ro'zani hurmati yo'qmidi naglikda shunday qo'yishi ichib o'tirib hamma kafelar yopiq o'sha mana bu anaqada tasavvur tushuncha noto'g'ri ha ich ichmoqdan hech kasallik bo'lsa mayli shariat ruxsat beradi ammo hurmatini qilib qo'y birodarlar bu oy g'animat oy bu shamoldek bulutdek tez o'tib ketadi nafsini jilovlab tarbiyalab qolgan odam yutdi robbisini huzurida mana shu oy bandani foydasiga yoki zararligiga guvoh beradi alloh taolo mana shu ramazonni ro'zasi bilan bandalarni azizligini yoki xor bo'lishligini tayinlaydi belgilaydi bu oy bizni foydamizga yoki zararimizga hujjat bo'ladi ramazon keldi birodarlar muborak bo'lsin biz ro'za deb aytadigan narsa arab tilida assavm deyiladi savm ramazon ramazon oyining ro'zasi savm lug'aviy ma'nosi kishi ikki shahvatini tiyishligiga aytilinadi ya'ni qornini va farjini mana kimdir kasal kimdir betob tutmasligi e, yoki safarda yurganligi sababli ro'zadan bir ma'zur bo'lishi mumkin lekin alloh taolo aytadi Endi agar bilsanglar, tutganinglar o'zinglarga yaxshi deyapti Alloh. Kasal odam tutmaydi. Ammo safarga chiqqan odamchi? Masalan, hozirgi safarlar avvalgi zamondagi safarlardaqa emas. Turkiyaga borsin, Xitoyga borsin, Dubayga borsin, tijorat bilan gassinsada yotadi. Konditsioner bor. Hatto ayrim shu boshqa mamlakatlardagi odamlar shu darajada o'lchov tushunchasi buzilganligidan musulmon obod yurtda yashaydi ramazon oyida safarga chiqishib olar ekan nima qilmaslik uchun nima deb o'ylaysizlar ramazonda ro'za tutmagan odam keyin o'rniga qazosini tutib beradi deb o'ylaysizmi qarang ramazonni yuk mashaqqat mehnat deb o'ylayapti o'zi biz xursandchilik sharaf deb qabul qilardiku ko'ryapsizlarmi qayerda yashashdan qat'iy nazar kimlar bilan yashashdan qat'iy nazar mana ikkita narsasi noto'g'ri bo'lsa tushunchasi o'lchovi tasavvuri noto'g'ri bo'ladigan bo'lsa shunday qilayotganlar ham bor lekin olloh aytyapti musofir bo'lgan chog'ingda ham tuta olasang agar sharoiting bo'lsa tutganing yaxshi deyapti hatto ana shu uzri bor odam o'sha yerdagi sahridir yoki suv ichib turish kerakdir saharlikka turadi niyatni qiladi og'zini yopadi o'sha dori ichadigan joyigacha tutadi tushunyapsizlarmi ro'zani hurmatini endi boyagi biz aytayotgan choyda nagli ichib o'tirganlar mana ikkita narsasi noto'g'ri keyingi ramazonga kelasanmi yo'qmi xudo biladi har bitta ishni hikmati bor dedik shariatimizda agar ota bolasiga tishingni yuvib ol bolam desa u buyruqni bajarishi oson chunki bu buyruqni orqasidagi foydani biladi bola siz bilan bizga alloh taolo zino qilma o'g'irlik qilma tarozidan urma dedi uni orqasidagi hikmatni tushunamizda bajarishimiz oson endi siz bilan bizga buyurilgan buyruqni orqasidagi hikmatni tushunmasak bajarishimiz qiyin bo'ladi endi endi ota bolasiga tishini yuv desa orqasidagi foydasini tushungani uchun oson itoat qiladi endi tayyor turgan ovqatni qonni ochib turganda bolam yema desa nimaga deydi nimaga deydi yana qaytarib aytaman siz hikmatini tushungan ishni buyrug'ini bajarishini bajarish oson bo'ladi ammo siz hikmatini tushuna olmasangiz qiyin bo'ladi endi sizni nima majbur qiladi kunduzida och qolishlikka chanqashlikka joningizni nafsingizni qiynashlikka nima majbur qiladi iymoningiz iymoningiz nima deyapti modomiki alloh taolo shu ishni qil dedimi demak buni orqasida ulkan katta bir foyda hikmat bor robbizga bo'lgan iymoniz sizni ovqatdan to'sadi tushunarlimi yana qaytarib aytaman muborak bo'lsin bu iymon bu hech kim ko'rmayapti ha tutdim deb qo'ysangiz kim bilib o'tiribdi tiling chiqarchi deydimi qayerdan biladi bu faqat mo'min odam qiladigan ixlos ibodati sabr ibodati orqasidagi hikmatni siz bilan biz tushuna olmasak ham bo'ysunayotganligimiz siz bilan bizni Allohga bo'lgan iymonimizni ishonchimiz alomati inson o'zini nafsini isloh qilishligida sulukiyatini tuzatishda ro'zani birodarlar ahamiyati katta shuning uchun juda ko'p amallar mana shu ro'za tutishlik bilan gunoh bo'lgan amallar kafforat qilinadi mana hikmatlaridan bittasi uylanishlikka imkoniyati bo'lmayotgan yigitlarga shariat ro'za tutishlikni tavsiya qiladi chunki mana shu shahvatni sindirishlik nafsni jilolashlikka eng kuchli qurollardan bittasi bir inson bir narsani xohlayapti unga imkoniyati yo'q yana bitta odam shu narsani xohlayapti imkoniyati bor qaysinisini shu ishdan tiyilishi qiyinroq ana endi siz bilan biz imkoniyatimiz bo'lib turib yemay ichmay ekanligimiz nafsimizni tarbiyalashlikka nafsimizni jilovlashlikka siz bilan bizga zo'r fursat bo'ladi rasululloh aytganlar ya mashara shabab man istato ey bo'ydoqlar jamoasi ey yigitlar kiminglar uylanishlikka imkoniyati bo'lsa uylansin va man lam bisawm lahu endi kim uylanishlik imkoniyati bo'lmasa ro'za tutsin chunki u ro'za ana shu yigit uchun shahvatni sindirishlik vassoimina vassoimat val hafizina furujahum val hafizat ro'za tutuvchi erkaklar ro'za tutuvchi ayollar avratlarini saqlovchi erkaklar va avratlarni saql haromdan saqlovchi bo'lgan ayollar demak inson shahvatini kesishlikdagi eng ishonchli vosita nima ekan ro'za ekan ya'ni qaysi oy kelganligini his qilaylik uxlab uxlab nima qilmaylik beparvolikni bilan o'tkazib yubormaylik birodarlar jobir roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi imom ahmaddan ro'za qalqon birodarlar albatta ro'za qalqondir deydilar rasululloh u bilan banda o'tdan himoyalanadi ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا bi zalika al-yawm wajhahu anin nari 70 khalifan. qaysi bir banda dedilar rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu muttafaqun alayh bo'lgan hadis Alloh uchun bir kun ro'za tutsa bir kun ya'ni Alloh uchun ramazonda bir kun ro'za tutsak mana shu bandaning yuzini ana shu kun sababli 70 yilga do'zaxdan uzoqlashtiradi bir kuni 70 yilga sezon deymiz a nima deymiz o'sha kiyim kechak sotadiganga masalan dublyonga sotadiganga kuz sezon to'g'rimi yo qishmi kuz chunki уже qishgacha olib bo'lgan bo'ladida yoki bo'lmasam yozgi kiyim sotadiganga sezon qachon bahor o'sha sezonda olib qolaylik deydi mana shu sezonda olib olsak tom yopib qolamiz ya'ni g'animat biladi mana shu narsani ramazon mo'min uchun nima sezon ko'paytirilgan 70 ta bu bunaqa formula qayerda bor ro'zadorni savobi behisob qilib beriladi astag'firullah innama hisab albatta sobirlarning ro'zadorlarning ajrlari hisob kitobsiz beriladi kullu adama lahu illa fa innahu li va ana ajzi bihi hadis qarang bir go'zalligini alloh taolo aytyaptiki odam bolasining hamma qilgan amali o'zi uchun faqat ro'zasi men uchun mana shu so'zga e'tibor beraylik namozingiz o'zizga sadaqangiz o'zizga zakotingiz o'zizga hajingiz o'zizga o'zingiz uchun qilasiz faqat ro'zasi men uchun deyapti va mukofotini ham o'zim beraman deydi aytdiku hech kim ko'rmaydida bu ro'zadorligingizni hech kim bilmaydida payg'ambarimiz boshqa hadisda marhamat qiladilar muhammadning joni qo'lida bo'lgan zotga qasamki ya'ni ollohga qasamki ro'zadorning og'zidagi hid olloh uchun qiyomat kunida mushukning hididan ko'ra xushbo'yroq bo'ladi bo'lmasam ro'zador odam ovqat yemaydi suv ichmaydi og'zidan noxush hid kelib qoladi endi mana shu hid o'zi noxush bo'lgani bilan allohga mahbub nima uchun noxushlik uchun emas kimdan kerak ekanligi uchun qodir bo'lib turib yemayapti qodir bo'lib turib ichmayapti kimni roziligi uchun shu oy kelyapti birodarlar yengilishni maraylik inshaalloh o'ttiz kun talavaga chiqaman inshaalloh sakkiz rakatdan keyin nima qilmayman ro'zadorning ikki xursandchiligi bor u ikkisi bilan xursand bo'ladi iftor qilgan paytda bilasizmi shu xursandchilik bor a ah, xudoga shukur yetkazib oldim xursandchilikmi endi buni egizak xursandchiligi bor robbisiga ro'baro bo'lgan kunda shu tutgan ro'zasidan xursand bo'ladi hozir aytdik bu ajablanarli ish emas chunki ro'zador bu ollohga bo'lgan iymonidan tutadi va o'zini sabrini shu bilan mustahkamlaydi ro'zadorlar olloh ularni gunohlarini mag'firat qilib o'zini jannatiga kiritadi alloh taolo marhamat qiladi astag'firullah والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما qiyomat kunida birodarlar ro'za o'zining egasini shafoat qiladi shafoat degani nima degani yo'lab yuborish bu bizdan deb yuborish kirgizib bizdan deb qo'yamiz u qormaq o'tkazgan deymiz demak shunda yo'lab yuborish akalar hammamiz varzuqna shafaatahu yawmal qiyama deb duo qilamiz rasulullohning shafoatini bizga rizq qilib bergin biz o'sha o'tolmay turganda qiylanib turgan paytimizda payg'ambarimiz kelib turib o bizdan bu o'tkazib olinglar deydi ro'za sizni shafoat qiladi yo'laydi payg'ambarimiz aytadilar imom ahmaddan bu hadis qur'on va ro'za qiyomat kunida shu ikkala amalni qilgan bandani shafoatiga oladi talabadan chiqib ketayotgan ukalar sakkiz rakatdan mayli o'zi talaba sunnat o'qimagan odam gunohkor bo'lmaydi ammo chiqib ketib qiladigan ishingiz bilan mayada turgan paytingizdagi qiladigan ishingizni taqqoslab ko'ring qiyomatda ro'za bilan qur'on shafoat qiladi deyapti bitta harfiga o'nta savob bor qur'onni siz tashqarida nima qilasiz chiqib keling niyat qiling shu ramazonda xuftondan keyin telefonni o'chirib tashlab qo'yaman uyga masjidga telefonsiz kelaman shunda ro'za aytadi qiyomat kunida ey robbim men bu bandangni kunduzi taomidan shahvatidan man qildim meni shafoat qildirgin deydi qur'on deydi uni tunda uyqudan man qildim meni unga shafoat qildirgin deydi bas olloh izn beradi ikkalasi shafoat qiladi ro'za bilan qur'on ro'za bilan Qur'on. Ro'za ixlos ibodati dedik. Qilayotgan amallarga shubha, riyo kirib qolishi mumkin, ammo ro'zaga kira olmaydi birodarlar. Hech kim ko'rmaganda ham Robbisidan qo'rqadi, ro'za tutadi. Nafsingizni qiynab, chanqab ichmayotgan paytingizda, qorningizni ochib yemay turgan paytingizda Alloh taolo aytadida, "Ey banda, sen meni taniysan. Meni yaxshi ko'rasan, o'shuning uchun tutyapsan. Meni ko'rib turishingga iymoning komil, shuning uchun podvalga tushib ham ichmayapsan tomga chiqib ham ichmayapsan bu qalbingizga huzur bag'ishlaydi birodarlar ro'za jannatga olib boruvchi sabablardan ko'pchiligimiz bilgan hadis albatta jannatda rayyon deb nomlanadigan eshik bor undan faqatgina ro'zadorlar kiradi sakkizta eshigi bor jannatda olloh bizga sakkiz arasiga yo'l bersin Lekin bittasi ochilib qolsa yutdingiz. Mana shu Ramazon oyi birodarlar. G'animat bilaylik. U eshikdan faqat ro'zadorlar kiradi, oxirgi ro'zador kirib bo'lgandan keyin yopiladi, boshqa birovga ochilmaydi eshik. Savol bo'ldi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga. Ya Rasululloh, meni jannatga olib keladigan, meni do'zaxdan uzoq qiladigan amalni o'rgating. Rasululloh aytdilar, ro'zani o'zingizga lozim tuting chunki u amalga teng boshqa amal yo'q haligi sahoba ikkinchi marta meni bir amalga buyuring deganida ro'zani o'zingizga lozim tuting chunki unga teng bo'lgan boshqa amal yo'q dedilar ramazon oyi keldi birodarlar g'animat bilaylik imom termiziyda keltiriladi ramazon oyining birinchi kechasi bo'lishi bilan shaytonlar va itoatsiz jinlar bog'lanadi o't eshiklari berkitiladi ulardan biron eshik ham ochilmaydi jannat eshiklari ochiladi ulardan biron eshik berkilmaydi nido qiluvchi nido qilib ey yaxshilik istovchi shoshil ey yomonliklarni istovchi ma'siyatlarni ozaytir deydi do'zaxdan bandalar ozod qilinadi va bu har kecha sodir bo'ladi darsimizni nihoyasida talhat ibn ubaydullohdan u kishi tush ko'rdi tushida jannatda eshigini turgan edi ibn moshadan bu rivoyat payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga ikkita odam kelib iymon keltirdi talhat ibn ubaydulloh ko'rdi shu ikkalasi o'ldi bittasi ikkinchisidan ishtihodliroq edi yana jihodda shahid bo'ldi ikkinchisi bir yil keyin o'tdi oddiy o'lim bilan o'ldi endi mana shu ikkala kishini talhat ibn ubaydulloh roziyallohu anhu jannat eshigi oldida ko'rdi uchalamiz turgan ekanmiz deydi eshik ochildida birinchi bo'lib shahid bo'lib o'tganda emas ishtihotli bo'lgan odamda emas bir yil keyin oddiy o'limini o'tgan kishini olib kirib ketdi so'ngra qaytib chiqdi yana ikkinchi boyagi odamni shahid bo'lgan odam olib kirib ketdi uni qo'yib chiqqandan keyin senga hali bu yer e, mumkin bo'lmadi qayt dedi qaytdim uyg'ondida shu tushini aytib berdi odamlar hayron bo'lishdi subhanalloh deb shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam min nimaga hayron bo'lyapsizlar deb so'radilar ular aytishki yo rasululloh ikkalasi bir iymon keltirdi birinchisi taqvoliroq edi ishtihotliroq edi yana shahid bo'ldi ikkinchisi endi el qatori oddiy yana oddiy o'limi bilan o'ldi qanday qilib qanday qilib u burun kirib ketadi dedi payg'ambarimiz aytdilar ikkinchi o'lgan odam birinchi o'lgan odamdan bir yil ko'proq yashadimi ha dedi sahobalar va adraka ramazona fasoma va solla kada va kada min sajdatin sana ramazon ro'zasini bitta oshicha tutdimi ya'ni bir oy oshicha tutdimi ro'zani tutdi bir yillik namozda falon falon rakatini o'qidimi sajdasini qildimi ha dedi rasululloh aytdilar fama baynahuma abadu mimma bayna samai ard endi bu ikkalasini o'rtasidagi maqomdagi darajadagi martaba osmon bilan yerni orasidagi katta farqi bor dedi mana birodarlar o'tgan yilgi ramazondan bu ramazonga kim yetib keldi kim yetib kelmadi o'sha bitta ramazonni oshida tutdi bir yil namozni ko'p o'qigan odamni darajasi balandroq bo'ldi chunki ramazonni tutdi u bir yil oshiqcha namoz o'qidi alloh azi vajalla xayrli amallarimiz bilan umrimizni barakotli qilsin Kelayotgan Ramazonni hammamizga Alloh muborak qilsin. Mana shu shijoat bilan, muhabbat bilan, g'ayrat bilan tutaylik. Muhabbat bilan qilingan amal sizga rohat beradi. Shuning uchun qilayotgan ishimizga agar muhabbat bilan yondashadigan bo'lsak, qilayotgan ishimizga tushunchamiz, o'lchovimiz to'g'ri bo'lgan bo'lsa, u bizga mashaqqat bo'lishligi kerak emas. Alloh azza va jalla hammamizga Ramazonni muborak qilgan bo'lsin. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد